Բարև ձեզ բոլորին։ Ուրեմն մինչ այսօր մենք սովորեցինք ահագին բան։ Ուրեմն մենք սովորել ենք, որ կան այս պահին 3 հատ արժեքներ, որի մասին մենք խոսացել ենք, հա, թվեր, տեքստեր եւ boolean, այսինքն number, strings and booleans մենք խոսացել ենք, որ կան ֆունկցիաներ, որոնց մենք կարող ենք կանչենք, որոնք ինչ որ գործողություն են անում։ Մենք կարող ենք այդ ֆունկցիաներին փոխանցենք ինֆորմացիա։ Այդ ֆունկցիաները կարող են մեզ վերադարձնեն ինչ որ մի ինֆորմացիա։ Ամ եւ մենք խոսացել ենք ուրեմն եթե կոնցեպտների կոնցեպտի մասին, հա, որ մեր կոդի մեջ մենք կարող ենք ինչ-որ մի բա, ասենք մի րոպե, եթե այսինչ այսինչ բանը ճիշտ է կամ true է, ապա նոր այս բլոկը կոդի աշխատացրու, հա։ Ինչ որ տես մի բան։ Okay, եկեք ուրեմն այսօր մի քանի ուղակի օրինակներով անցնենք, որպեսզի այդ ամեն ինչը, որը մենք անցել ենք, մի քիչ ավելի ամրանա, հա, մեր մեր ուղեղի մեջ, մեր հիշողության մեջ։ Ամ ուրեմն նախ եւ առաջ ես նկատում եմ, որ շատ ուսանողները ելի անընդհատ մոռանում են ճակերտներ դնել, երբ որ ստեղծում են տեքստ։ Ես տեսնում եմ այսպիսի գործեր, օրինակ ստեղծում են let x, որի մեջ դնում են ինչ-որ մի բան, կարևոր չի, Հետո ասում են, ասենք if x-ը հավասար է բարև ձեզին։ Հա ինչ որ sense մի մի հատ բան են գրում։ Բնականաբար սա չի աշխատի, որովհետև կոմպյուտերը հիշեք, այսինքն այն ծրագիրը, որը փորձում է այս լեզուն JavaScript-ը թարգմանել զրոների եւ մեկերի, նախ եւ առաջ պետքա ձեր գրածը հասկանա։ Որպես ինքը հասկանա, ինքը ունի իր օրենքները։ Իր օրենքները ասում են, որ երբ որ ինքը տեսնում է ուղակի մի հատ բառ, որի մասին ինքը նախորոք չգիտի։ If-ի մասին ինքը նախորոք գիտի, բայց բարև ինքը չգիտի, ինքը այս ինչ որ նոր բառ է։ Ինքը ենթադրում է, որ դա ինչ որ մի բանի անուն է։ Բայց ինքը տեսնում է մի րոպե, ոչ փոփոխական կա այդ անունով, ոչ ֆունկցիա կա այդ անունով, հետո ինչ որ անկապ մի հատ էլ անուն կա լրիվ հենց կողքը։ Այս ինչա կատարում, ասած գժվում է բնականաբար, ուրեմն սխալ է ցույց տալիս։ Անպայման, անպայման, երբ որ մենք ուրեմն ստեղծում ենք տեքստ, դրեք շուրջը շակերտներ։ Սա 1։ Ուրեմն, եկեք ուրեմն if-ի օրինակներով անցնենք մի քանի հատ, հա, if statement-ի։ Ուրեմն եկեք prompt անենք, let x-ը to x-ի մեջ եկեք դնենք prompt um how ոնց ասեմ։ Հա, what is your name։ Ինչ է ձեր անունը։ Okay։ Հետո ասենք if x is equal to um Հակոբ այդ ժամանակ ուրեմն երբ որ x-ը Հակոբ է, այսինքն երբ որ մարդը գրում է օգտագործողը մեր ծրագրի գրում է Հակոբ, այդ ժամանակ եկեք alert անենք բարև Հակոբ ջան։ Ինչ որ տես մի բան։ Հակառակ դեպքում alert հա լավ hedge ես իմ անկապելի։ Okay, հետո if սա ուրեմն x-ը ուրեմն անուշ է, Այսիմ։ Okay, այդ ժամանակ alert ողջույն Անուշ ջան։ Հակառակ դեպքում եկեք alert անենք eh never mind, այն հա, ինչ որ եսիմ խառը խառը if ուրեմն x-ը վազգեն է ուրեմն alert անենք Վազգեն հայ else հակառակ դեպքում alert անենք um um um okay եկեք ուրեմն այս կոդը մի քիչ փոքրացնեմ որ ամեն ինչը երևա ահա հիմա ամբողջը երևում է լավ ուրեմն նայեք երբ որ այս կոդը աշխատացնեմ քանի հատ alert կտեսնենք քանի հատ պատողան կտեսնենք էկրանի վրա Եթե մեր նպատակը ցույց տալ միայն մեկ հատ, այսինքն եթե Հակոբ է թող մի հատ լինի բարև Հակոբ, եթե Անուշ է թող մի հատ լինի Անուշ, եթե Վազգեն լինի մի հատ Վազգեն, բայց հետևաբար հակառակ, այսինքն բանով դեպքում ցույց տանք ինչ որ մի ուրիշ dialog։ Այսինքն, եթե մեր նպատակը ցույց տալ մի հատ պատոհանն է, այս կոդը սխալ է։ Եկեք տեսնենք։ Ուրեմն եթե ես աշխատացնեմ, ահա, Ուրեմն ստեղ գրեցի, ասենք թե Հակոբ, հա, լա, Հակոբ։ Okay, ուրեմն բարև Հակոբ, ուրա։ Հա, մի րոպե, ի՞նչ, բայց ես գրեցի Հակոբ, ի՞նչ, never mind։ Ի՞նչ, ըմ, այդ քանի է պատոհան բացվեց, ու ինչու։ Նայեք ինչ է ստացվում։ Ուրեմն նախ եւ առաջ այս այս կոդն է աշխատում, որը վերադարձնում է Հակոբ։ Այսինքն x-ին վերագրվում է տեքստը Հակոբ։ Հետո ստուգում ենք x-ը հավասար է Հակոբին, այսինքն x-ի արժեքը հավասար է Հակոբ արժեքին, Հակոբ տեքստին։ Այո, true, որ նշանակում է մտնում է այս բլոկի մեջ եւ աշխատացնում է այս կոդը, չէ՞։ Հետո դուրս է գալիս այս բլոկից ու գա ու շարունակում է։ Ինքը չի կանգնում։ Շարունակում է, ստուգում է իսկ x-ը, որը այս բանին երկե Հակոբը հավասար է Անուշին։ Ոչ, որ նշանակում է հետ հակառակ դեպքում, հա, գալիս այս else, հա, հակառակ դեպքում եւ ցուցատալիս է պատոհանը։ Հետո շարունակում է առաջ։ Հակոբը, այսինքն x-ը հավասար է Վազգյանին, ոչ, մտնում է հակառակ դեպքում եւ alert է անում am։ Դրա համար ստացվում է միած սրանից, հետո միած սրանից, հետո միած սրանից։ Եթե մեր նպատակը նա է, որ մենք ուզում ենք, որ Եթե Հակոբ լինի, միշտ մի հատ պատոհան լինի։ Հակոբի դեպքում Հակոբի պատոհանը, Անուշի դեպքում Անուշի Վազգենի Վազգենի եւ հակառակ դեպքում նոր ինչ որ մի ուրիշ բան, որ ոչ մի անուն չբռնեցինք, հա, ինչ որ տես մի բան։ Այդ ժամանակ պետք է այսպես անել, նայեք։ Ոպ։ Պապ։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է հետևյալը։ Եթե x-ը հակոպ է, սա կաշխատացնի այս բլոկը եւ ամեն ինչից դուրս կգա, կհասնի ստեղ ու կշարնակի, okay։ Ուրեմն, եթե սա սխալ է, եթե սա չի բռնում։ Միայն այդ ժամանակ նա կստուգի, այսինքն հակառակ դեպքում նա կստուգի, թե ինքը անուշինը հավասար է, թե չէ։ Եթե անուշին էլ հավասար չի, նոր ինքը կստուգի, թե վազգենին է հավասար։ Եթե վազգենին էլ հավասար չլինի, ինքը նոր կանի այս վերջին ուրեմն բլոկը, հա, else-ը, հակառակ դեպքը։ Բայց եթե այս ընթացքում որևէ մեկին ուրեմն բռնի, որևէ մեկը տա true, ինքը ուղակի իր համապատասխան բլոկը կաշխատացնի եւ կդուրս գա։ Եկեք տեսնենք։ Ուրեմն հիմա պետքա որ տեսնենք մի հատ պատոհան ըստ մեր լոգիկայի, չէ՞։ What is your name? Գրեցի Հակոբ։ Բարև Հակոբ։ Ու բրծավ։ Այդքան բան։ Եկեք մի հատ է աշխատացնենք եւ գրենք, ասենք թե Վազգեն։ Գրեցինք հայ վազգեն, okay, որտեվ էս չեղավ, էս չեղավ, էս եղավ, էս աշխատացեց ու դուրս եկավ, պրծ, այդքան բան։ Հիմա, եվս մի հատ հետարքիր բան կարող ենք անենք, նայեք, եկեք let z be prompt, what is your last name, ինչ է ձեր ազգանունը, Հիմա հերիք չի, որ մենք պետքա ուրեմն ստուգենք անունը, հետո անունի մեջ էլ պետքա if-եր դնենք ըստ ազգանունի։ Այսինքն, եկեք ասենք թե անունը ստացվեց Հակոբ, չէ՞։ Էս էս հանենք ուղակի, գնանք։ Ստեղ էս բլոկի մեջ մենք եւս մի հատ if կարող ենք առաջ ստեղծենք։ Սա լրիվ նայեք, էս բլոկը կոդ է, ինչ ուզում կարող ենք գրենք։ Ինչ ուզենք, կարող ենք alert ստեղծենք, կարող ենք prompt անենք, կարող ենք փոփոխականներ ստեղծենք, ինչ ուզենք կարող ենք անենք։ Եկեք ստեղծենք մի հատ մի հատ էլ if, if զին հավասար է 0.5 Հակոբյան։ Եթե ուրեմն անունը Հակոբ է եւ ազգանունը Հակոբյան է, ապա այդ ժամանակ alert անենք, վայ ինչ հետաքրքիր անուն ունեք Հակոբ Հակոբյան։ Else alert Հակոբ ջան, էս ինչ անհետաքրքիր տակրքիր անուն ունես չգիտեմ կարևոր չի okay այսինքն ինչա ստացվում այս ժամանակ ուրեմն կլինի երկու հատ prompt չէ առաջին prompt-ին մենք գրենք ուրեմն անունը որը կվերագրվի x-ի մեջ ազգանունը երբ որ մենք գրենք երկրորդ prompt-ի պատասխանը հա կվերագրվի z-ի մեջ եկանք ստեղ Կստուգենք x-ը արդյոք հա- բանը հավասար է, ոյ, գնանք, հավասար է Հակոբին։ Եթե հավասար է Հակոբին, կմտնենք այս այս բլոկի մեջ, IS։ Եվ կշարունակենք աշխատել։ Ուրեմն, եթե if-ը, եթե z-ին ունի տեքստ, որը հավասար է Հակոբյան, ապա S alert-ը կլինի, հակառակ դեպքում S alert-ը։ Okay։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ հերիք չի, որ մենք կարող ենք այս if-երը սենց շարենք, բլոկերը, որոնք որ կան այդ if-երի մեջ, իր մեջ էլ կարող ենք if շարենք, alert անենք, ինչ ուզենք։ Բլոկը կոդային, հենց դա է, կոդ է։ Մենք ինչ ուզենք կարող ենք գրենք մեջը, okay? Եկեք աշխատացնենք։ Ուրեմն եկեք գրենք Հակոբ եւ եկեք գրենք Հակոբյան։ Վայ, ինչ հետաքրքիր անուն ունեք Հակոբ Հակոբյան, okay? Մի հատ էլ աշխատացնենք։ Մի հատ, ահա Ուրեմն գրենք Հակոբ, բայց ուրիշ բան, ոչ Հակոբյան։ Ահա։ Հակոբյան ես ինչ անհետաքրքիր անուն ունեք, okay? Ամ եւ այդպես։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում, որ այս if if statement-ը մենք ոնց ոնց ուզում ենք կարող ենք շարենք։ Իմիջիալոց if-ը կարող է առանց else-ի աշխատի։ Այսինքն սա էլ է okay։ Okay, սա ընդհանրապես նշանակում է միայն այն դեպքում, երբ որ x-ը հավասար է Հակոբին, թող մտնի այս բլոկի մեջ։ Okay։ Կարող ենք else ուպ մի անգամից դնենք, որ ասենք, սա հակառակ դեպքն է։ Ոչ Հակոբ։ Հա? Այսինքն եթե x-ը լինի Հակոբ կմտնի կաշխատացնի s բլոկը, հակառակ դեպքում կաշխատացնի s բլոկը, հա? Եվ մենք կարող ենք իհարկե դնենք լիքը sense հակառակ դեպքում միացնուկի սրան։ Եթե այդ չեղավ հակառակ դեպքում ստուգի սրան։ Եթե այդ չեղավ հատկառակ դեպքում, արա սա։ Շատ պարզ։ Okay։ Այդ մի մասը։ Ուրեմն if-երը, if-երը հույսով եմ արդեն քիչ թե շատ պարզ են, հա։ Այսինքն սրա մեջ, հա, իմիջիալոց, նայեք, նույն ձևի կարող ենք ասենք ոչ Հակոբ, հա։ Այս ժամանակ ասենք վայ, ստեղ կլինի ինչ որ վայ Հակոբին գտանք։ Եվ ստեղ alert անենք դու Հակոբը չես ինչ որ տես մի բան։ Okay, ուրեմն գրում ենք ստեղ run։ Գրում ենք Հակոբ։ Ա, մի րոպե, մի րոպե, ազգ ազգանունն էլ է, չէ՞ մեջը։ Մի հատ ազգանունը հանենք, ազգանունը մեզ պետք չի։ Նորից կներեք։ Okay, ուրեմն գրեցինք what's your name, գրեցինք Հակոբ, չէ՞։ Okay։ Վայ Հակոբ Հակոբին գտանք։ Ինչի վայ Հակոբին գտանք։ Գրեցի ուրեմն Հակոբ, չէ՞։ Էս ասում է, եթե Հակոբ չի, թող անի սա։ Ինքը Հակոբ չի, նենց որ sorry, Հակոբ է, նենց որ սրա մեջ չի մտնի։ Նորից բացատրեմ։ Աշխատացրեցի։ Գրեցի Հակոբ։ Չէ՞։ Ասացի, okay։ Այս բային ուրեմն x-ին վերագրվեց Հակոբ տեքստը։ Եկանք ստեղ ասում ենք սա միայն աշխատացու այն դեպքում, երբ որ x-ը հավասար չի Հակոբ տեքստին։ Բայց Հակոբ տեքստին հավասար է, որ նշանակում է սա false է վերադառնում։ Գալիս ենք ստեղ։ X-ը հավասար է Անուշին, չէ, Հակոբը, չէ։ Այդտեղ այդ չեղավ։ Հավասար է Վազգենին։ Ոչ, այդ էլ չեղավ։ Հակառակ դեպքում մենք ցույց տվեցինք այս պատողանը։ Բայ Հակոբ Հակոբին գտանք։ Ամ մի հատ հարց էր տրվել խմբում, թե ինչու ենք մենք ուրեմն օգտագործում 3 հատանոց հավասարումը եւ ոչ թե սա։ Ուրեմն սա էլ կաշխատի, բայց սա մի քիչ ուրիշ ձևի աշխատում եւ ես համարում եմ սխալ։ Ինչու, որովհետեւ սա ինքը 100% եկեք օրինակ օրինակ ցույց տամ, որ տեսնեք ինչի է սա սխալ հասկանում աշխատում։ Let x-ին թող լինի մի հատ թիվ 1։ Let y-ին լինի մի հատ text 1։ Բոլորս կարող ենք տեսնենք, որ x-ի եւ y-ի արժեքները տարբեր են։ Մեկը թիվ է, մեկը տեքստ է, մեկը string է, չէ՞։ Բնականաբար լոգիկայով նրանք նույնը չեն, չէ՞։ Բայց նայեք ստեղ, alert x, երկու հավասար y։ True։ Սա սխալ է։ Այսինքն ինչ է ստացվել, որ ուրեմն երբ որ JavaScript-ը նոր էին ստեղծել, իրանք ստեղծել էին դա web-ի համար, Եվ նպատակը նա էր, որ իրանք ուզում էին, որ ոչ ծրագրավորողները կարողանան հեշտությամբ նրան օգտագործել։ Դրա համար իրանք մաքսիմում այցին, որ ինքը հեշտ լինի։ Եվ մտածելով, որ ուրեմն մարտի սովորական մարտիկ մի քիչ խի արեն, ու հաճախ ուրեմն կուզենան ուրեմն թիվը ու տեքստը համեմատել իրար, բայց կուզենան, որ դա ճիշտ աշխատի ու տենց ուրեմն ֆոկուսների համար իրանք ստեղծեցին այս երկու երկու երկու հատ հավասարը, հա, որպեսի տենց աշխատի։ Բայց խնդիրը ինչու՞մ է, որ դա բերում է սխալներին, լոգիկայի սխալներին, որտեվ լիքը ուրիշ դեպքեր կան, երբ որ մենք համեմատում ենք, տեսնում ենք, հա, նույն ձևի են, երկուսն էլ, ասենք, չգիտեմ, մեկը թիվ է, երկրորդն էլ է parsativ, մեկ էլ փորձում ենք ինչ-որ թվային օպերացիա անենք այդ երկրորդի վրա ու ծխվում է մեր մեր լոգիկան, որտեղ ինքը թիվ չէր, այլ տեքստ էր, որի մեջ կա թիվ, հա։ Կարճ ասած, Ես խնդրում եմ եւ ընդհանրապես երկու հատ հավասար JavaScript-ի մեջ չօգտագործեք։ Միշտ օգտագործում ենք 3 հատանոցը, այսպես։ Նույն ձևի, եթե ասում ենք ոչ հավասար, էլի այդպես, okay։ Ոչ երկու հավասար, okay։ Ամ հա, հա, վերջին հարցը, որը ես նկատեցի, որ հաճախ է տրվում, դա հետևյալն է։ Ուրեմն մենք օգտագործում ենք prompt-ը ինֆորմացիա ստանալու համար։ Ուրեմն prompt-ը վերադարձնում է մեզ text, այն text-ը, որը գրվում է այն այդ պատոհանի մեջ։ Հիմա ինչ կլինի, եթե պատոհանի մեջ մենք գրենք thief, այլ ոչ թե text։ Ոչ մի բան չի փոխվի։ Ինքը էլի կվերադառնի text։ Ուղղակի այդ thief-ը կլինի text-ի մեջ։ Նայեք։ Մենք կարող ենք, երբ որ հայտարարում ենք text, ճակերտը բացում ենք, ինչ ուզում գրում ենք, փակում ենք չէ։ Այդ ինչ ուզում գնում ենք փակում ենք, նաև կարող է լինի թիվ, կարող է լինի տեքստ, կարող է լինի, չգիտեմ, այս մարդը շատ, չգիտեմ, մարդը 18 տարեկան է, հա, ինչ որ տես մի բան։ Սա թիվ է, չէ, բայց սա տեքստ է։ Մենք նաև կարող ենք ուղակի գրել 18։ Էլի սա սա թիվ չի։ Okay, սա տեքստ է, սա string է, որի մեջ կա 1 եւ 8 նույն ձևի ոնց որ սա տեքստա, որի մեջ կա A եւ B։ Այսինքն, եթե մենք prompt անենք եւ ասենք how old are you, քանի տարեկան ես դու, եւ գրենք ասենք թե գրեցի, չգիտեմ, 20, հա, ես ասենք թե շատ ջալ։ Գրեցի։ Այս ժամանակ ուրեմն սա կվերադառնի տեքստ չակերտների մեջ, հա, տեքստ երկու զրոյով, որը կվերագրվի x-ի մեջ, որ նշանակում է մենք հիմա եթե անենք if x-ը հավասար է 20-ին, սա չի աշխատի, նայք, աշխատացեցի, գրեցի 20, տեսակ, ոչ հիման չեղավ, ինչի, որովհետև սա false եղավ, եթե մենք համեմատենք x-ը ուրեմն տեքստային 20-ով, run 20, որը հիմա կվերադարձվի որպես text x-ի մեջ։ Ա հիմա աշխատեց, որտեվ x-ը ունի 20 մեջը։ Okay, բայց հիմա հարց է ծագում, բայց ինչպես կարելի է ուրեմն այս x-ը, որի մեջ կա 20 որպես text, վերածել թվին։ Նայեք, մի հատ focus ձեզ ցույց տամ։ Հիշում եք, երբ որ մենք պլյուսի մասին խոսում ենք, մենք ասում ենք, որ պլյուսը տարբեր դերեր ունի։ Ինքը ունի այս պայն մենք գիտենք երկու դեր, չէ՞։ Առաջինը նա է, որ եթե երկու կողմից էլ թիվ են, նա այդ թվերին ուրեմն գումարում է եւ ստանում է մի հատ նոր թիվ, չէ՞։ Եթե որևէ կողմը տեքստ է, string է, ինքը մյուս կողմն էլ է դարձնում տեքստ, եթե դեռ տեքստ չի, եւ կպցնում է իրար, ստեղծում է մի հատ նոր տեքստ, չէ՞։ Ա մի հատ էլ դեր ունի։ Դա նա է, որ իրեն կարելի է օգտագործել string-ից ստանալ թիվ զգուշությամբ սա օգտագործեք միայն այն ժամանակ, երբ որ տեքստի մեջ իրոք կա հենց թիվ։ Օրինակ, նայեք, եկեք էս սա հանենք մի պա, նայեք, let x-ը թող լինի 20, բայց տեքստային 20։ Let y-ը թող լինի x, հիմա եթե սենց հանենք, y-ի մեջ վերագրվի հենց սա, չէ, հենց այդ նույն ճակետներով 20-ը, բայց նայեք, հենց x-ի կողքը x-ին մենք կպած, մենք անում ենք պլյուս։ Եկեք հիմա ասենք if y-ը հավասար է թվային 20, alert yay։ Yay։ Եկեք debugger-ով նայենք։ Ուրեմն եթե հիշում եք, գրում ենք debugger վերևը, inspect ենք գնում, որպեսի ես պատոհանը բացվի, ներքևի։ Եվ ուրեմն անում ենք run։ Ես ուրեմն պատոհանը բարձրացնենք ստեղ։ Okay։ Հիմա ուրեմն ասում ենք հաջորդը, մի րոպե ես պատանը մի քիչ մեծացնեմ։ Okay։ Ուրեմն next, next, ուրեմն այս պահին, չէ, x-ը ունի տեքստային 20, ինչպես տեսնում եք։ Okay։ Հիմա հենց ասում ենք next, հիմա y-ը ունի y-ը ունի, come on։ Ուրա պատահանը։ Ահա, y-ը ունի ուղակի 20, առանց չակերտների, այսինքն հենց թիվը 20-ը որը բնականաբար հավասար է այս 20-ին, դրա համար մենք ուրեմն մտանք այս բլոկի մեջ եւ հեսա alert կարվի։ Նայեք, պուպ։ Ահա, եղավ։ Շատ հեշտ։ Ինչպես տեսնում եք, այս գործիքը վերջն է։ Առանց այս գործիքի ուղղակի անհնար կլիներ կոդ գրել։ Ամ, okay։ Այսինքն մենք ու որպեսի լավ հասկանանք, նայեք, դա սա նույնն է, ինչպես որ մենք անենք sense։ Ամ սա էլ կաշխատի։ Այսինքն սա ինչ է ստացվում, որ ուրեմն x-ին մենք վերագրում ենք, ստեղծում ենք այս այս տեքստը 20-ի եւ նրան ուրեմն փոխում ենք թվին, հա? Տեսնենք աշխատի, աշխատում է, շատ լավ, տեսակ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք այս պլյուս օպերատորով կարող ենք ուրեմն տեքստը վերածենք վերածենք թվին, եթե իհարկե տեքստի մեջ կա թիվ։ Իսկ ինչպես կարելի է թվից ստանալ տեքստ։ Այսինքն եթե x-ի մեջ կար ուղակի 20, Մենք ինչպես կարող ենք միատել let y, հա? Մենք y-ի մեջ ուզում ենք այս x-ի տեքստային վարիանտը, որպեսի մենք հետո ասենք, եթե y-ը հավասար է տեքստային 20-ին։ Ինչպես կարելի է ուրեմն այս 20-ը վերածել տեքստային 20-ին։ Հետևյալ ձևով, նայեք։ Հիշում եք, երբ որ, որ մեր ասացի, որ երբ որ ուրեմն մենք կպցնում ենք պլյուս օպերատորով տեքստերը, Ինքը երկու կողմը դարձում է տեքստ, նո, մի կողմը դարձում է տեքստ եւ մյուս տեքստին կպցնում է ու ստանում է մի հատ ուրիշ տեքստ։ Այսինքն մենք գիտենք, որ մենք կարող ենք sense բան անենք, չէ՞։ Բարև ձեզ եւ հետո կպցնենք 20։ Չէ՞, գիտենք դա։ Սա ուրեմն նշանակում է սա կվերացի ուրեմն 20-ին եւ կկպցնի իրար։ Չէ՞, դա կլինի։ Իսկ եթե սա ուղակի դադարք լինի, դա Կնեք, պոպ, ահա, հիմա ինչ կլինի, Հենց այդ, հենց նույն բանը։ Այսինքն պլյուս ապարատը նայմա ձախ կողմից տեսնում է, ու մի րոպե տեքստ կա, աջ կողմից ասում է դե դու տեքստ չես, ես քեզ կդարձնեմ հեսա տեքստ։ Եվ հիմա կկպցնեմ իրար։ Եվ վալա, կստանա 20։ Այսինքն, եթե մենք անում ենք այսպես, եկեք աշխատացնենք։ Yay! եղավ։ Այսինքն ինչ ստացվեց, որ սա true է, սա աշխատեց եւ մենք մտանք այս բլոկի մեջ եւ աշխատացեցինք alert ֆունկցիան, որը ցույց տվեց պատոհանը yay տեքստով։ Ամ լիքը տարբեր նյուանսներ կան, գիտեմ, բայց պետք է անընդհատ ուրեմն պարապել եւ փորձել տարբեր վարիանտներ, որովհետեւ մենք սկսենք արդեն հարմար գրել այս տիպի կոդերը։ Հույսով եմ པարսեր, խնդրում եմ, եթե հարցեր ունենաք, գրեք Facebook-ում, եթե խմբակի մեջ եք, կամ եթե ոչ, վիդեոյի տակ։ Շուտով կհանդիպենք։ Առայժմ